qalbimiz to'la suv to'tiyo yurt tuprog'i yiltirab turar mag'rur o'zbekiston bayrog'i rangi hayot misoli yulduzlari hiloli mustaqillik timsoli o'zbekiston bayrog'i iftixor dilimizda u yo'ldosh yo'limizda yuksalar qo'limizda o'zbekiston bayrog'i gumbazlarda yuksakda peshtoqlarda falakda ko'ngillarda yurakda o'zbekiston bayrog'i